hak kita duk usaha tiap-tiap hari gapo-gapo dia masuk di dalam ayat yang ke-79 iaitu nya fatawakkal 'ala Allah usaha usaha dah maka oleh itu berserahlah kepada Allah innaka 'alal haqqil mubin sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata ning Allah yin yang jamin katanya Nabi duduk di atas jalan yang betul, yang benar lepas kita pun lagu tu kita umat Islam siapa siapakah akhir manusia atas dunia kena bubuh dalam hidup kita ni tawakal tu jadi tinggi wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh siapa yang tawakal serah diri kepada Allah maka Allah akan jaga orang itu. بل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهاد العمي عن ضلالتهم ۖ إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون Ayat 79 sampai 81 surah An-Naml. Setelah ayat-ayat belum pada ni Allah Taala cerita hubungnya dengan uh, orang-orang apa ni? Hubungnya dengan Al-Quranul Karim sebagai petunjuk kepada sekalian manusia dan mengkesohkan ha-ha Bani Israel yang mereka itu berselisih faham dan eh, kitab-kitab mereka setelah menerima kitab jadi selisih sepatutnya terima kitab kau satu, kau faham, kau pegang teguh tapi Bani Israel kau kau pecah belah Maka Allah Ta'ala waktu turun Quran ni untuk jadi satu. Semua ajaran-ajaran yang ada pada zaman-zaman dahulu di dalam kitab Taurah, kitab Zabur, kitab Injil. Mari hipung semua di dalam Al-Quran. Dan Al-Quran sebagai rahmat, sebagai petunjuk, hidayah kepada orang-orang yang beriman. Allah pun akan buat keputusan di akhirat kelak siapakah yang betul dan siapakah yang salah sebab itulah nabi yang dok hijau hari ye seru manusia ada yang berime dan ada yang tak berime. orang hok menetel utama sekali iaitu nya puak-puak kafir musyrikin puak-puak munafik Dok menetel ajaran nabi nabi tak terasa ke? Jawab Pe katanya, Nabi sup supongan kita berasa di dalam hati, eh manusia tak seterimu ajaran dia. Tambah-tambah lagi ni orang yang menetek nak bunuh duk wang pen right semua dengan nabi tapi Allah Taala jaga nabi daripada tangi jahat manusia Allah firman wallahu ya'simuka minan nas Allah jaga mung hey Muhammad dari tangi yang nak bunuh mung. Ni Allah janji siap dah di dalam Quran katanya nabi tak mati dengan tangi manusia walaupun usaha beberapa perkara dan beberapa ketika orang duk wang pen right nak bunuh nabi. Alhamdulillah. Sebab tu dalam semua urusan yang nabi buat dan termasuknya kita juga ya hak kita duk usaha tiap-tiap hari gapo-gapo dia masuk di dalam ayat yang ke-79 iaitu nya fatawakkal 'ala Allah usaha usaha dah maka oleh itu berserahlah kepada Allah innaka 'alal haqqil mubin sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran yang jelas nyata ni Allah yin yang jamin katanya Nabi duduk di atas jalan yang betul yang benar Pak kita pun lagu tu kita umat Islam siapa kau? akhir manusia atas dunia kena bubuh dalam hidup kita ni tawakal tu jadi tinggi wa man yatawakkal 'ala Allah fa hasbuh siapa yang tawakal seruh diri kepada Allah maka Allah akan jaga orang itu fatawakkalu dalam ayat-ayat lain hendaklah kamu semua berserah diri kepada Allah Inna innallaha yuhibbul mutawakilin sesungguhnya Allah kasih kepada orang-orang yang serah diri kepada Allah maknanya lepas pada usaha siap dah lah tu jangan tak Jangan tak usaha nanti serah atau tak leh. Nah, serah diri ni selepas daripada kita usaha tuk rubab, tuk khaneng, tuk witi, semua pakai serah kepada Allah. Nah ha, tu Allah Taala kasih kepada orang yang serah diri kepada dia. Sebab tu jaya tak berjaya bukan duduk di kita tapi duduk di Allah. Lepas tu bila kita berjaya dah syukur banyak. Jangan duduk cayo. Jangan duduk tak ingat akan nikmat yang Allah Ta'ala bagi sungguh katanya pucur sebab tu daripada usaha kita tapi berjaya Allah Ta'ala yang menentu bukan sikit orang yang usaha tapi tak berjaya bukan sikit banyak orang yang usaha dah monek dah tapi tak berjaya pun kena sekor baik katanya boleh jadi kalau berjaya pun pun tubik lepas pada tu pun raih tu orang Islam dia fikir-fikir kok ngeng di tuk mum tuk sing tuk yang usaha-usaha dah tapi tak berjaya ada hikmat dia tapi jari orang tak usaha nak berjaya gitulah kaedah yang Allah Ta'ala letak beri kepada kita nak beri kita usaha sebab itulah usaha ni dia panggil juhud juhud artinya usaha dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Sesiapa yang berusaha, sesiapa yang berjihad. Nak terjemuh lagu mana ikutlah. Jahada artinya banyaknya sungguh. Cai cai kuam sama. Sesungguhnya orang itu dia berusaha untuk diri dia sendiri. Alhamdulillah. Inna la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa ad-du'a idza wallaw mudbirin sesungguhnya engkau tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati hatinya itu menerima ajaranmu mati di sini bukan arti mati mati ta itulah tapi arti orang yang mati hatinya Allah nah orang yang Allah Taala katuk mata hati Tuhan royak selalu kepada Nabi dan semua pendakwah-pendakwah orang duduk atas dunia untuk guru, baba, ustaz nak ucapkan tak boleh memberi hidayah petunjuk kepada orang yang buta hati dia yang mati hati dia itulah Allah Ta'ala royak summun bukmun umyun gitu tiga duduk dalam awal-awal suratul Baqarah orang yang tuli, buta dan bisu. Crop suit dia panggil. Bukan arti tuli sungguh tak. Telinga duk dengar. Bukan mata buta, tapi mata duk tengok. Bandingnya katanya, orang apabila tak seterima petunjuk hidayah, tak seterima Islam, orang tu somun bukmun umyun. Cukup dengan buta dengan tuli dengan bisu Allah itulah orang-orang kafir maksud di sini artinya orang-orang kafir sebab tu Allah ayat awal suratul baqarah juga innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzir am lam tunzirhum la yu'minun sesungguhnya orang-orang kafir sama sahaja hey Muhammad sama ada mung beri amare mung takwi amare fahum la yu'minun mereka itu hak Allah taala tanda siap-siap dah katanya tak beriman maka mereka tidak akan beriman walaupun royak banyak molek segala mana pun mereka itu tak terima alhamdulillah kelik kepada kita semua ni kita kena syukur banyak kepada Allah Allah jadi kita orang muslim orang mukmin lahir daripada keluarga mak pak tok nenek orang Islam. Pak kita pula duduk di dalam wet wong orang-orang Islam boleh dengar orang be, boleh dengar ajaran-ajaran agama. Cuba kita gambar eh setengah-setengah orang duduk tak dengar pun orang be. Dia duduk jauh. Lepas tu duduk tak ada duduk di dalam wet wong ngaji Islam, ya orang Islam. Ani ha, kena usaha lebih pada tu. Sebab apa? Sebab dia boleh jadi dia duduk sore ataupun duduk sekadar keluarga dia. Duduk jauh daripada kumpulan orang-orang Islam. Kita Alhamdulillah boleh duduk dalam kampung Islam. Ada orang duduk mengajar, orang duduk ceramah, duduk, duduk, duduk apa? royak ha ugamu, duduk baca Quran, baca hadis. Allahu Akbar, mujub sah. Lepas kena syukur kepada Allah Ta'ala banyak. Serta dengan kita nak syukur lebih pada tu sekali, hati kita ni mudah terima ajaran agama. Ajaran Quran. Sebalik pada tu, orang-orang kafir yang Allah Taala raya. Orang yang mati hatinya itu dia payah dia nak terima ajaran Munghi Muhammad dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang pekok itu mendengar suara seruan mung. Bukan orang tuli sungguh, pekok-pekok ni arti orang telinga tuli. Tapi bukan arti telinga tuli. Telinga duk dengar molek-molek. Tapi dia tak seterimu ajaran. Allah raya di dalam awal surah Luqman. Wa fi adhanihim waqra. Di telinga-telinga mereka ni ada menyumak. Sumak telinga. Ha tu. Terutamanya orang-orang kafir di zaman Nabi apabila dibaca ayat wa idza tutla alaihim ayatuna walla mustakbiran apabila dibaca ayat-ayat kami kepada mereka walla walla arti apa paling belakang mustakbiran dalam keadaan angkuh kedai tunjuk katanya beci kepada qur'an tu zamir-zamir tu saya yakin katanya zamir sekarang ni walaupun orang kafir dah dia dengar qur'an Orang okay, kafir cuba kita perhati. Dia ya, dengar eh, dalam majlis-majlis yang dibuka dengan baca eh ayat-ayat suci Al-Quran, dia ya, duk dengar. Dalam hati dia kita tak tahu lah. Kata ya duk niat gapo, duk nampak gapo wallah alam lah. Tapi dia ya, dengar Quran. Orang okay, kafir lah ni dengar Quran, hok saya tak ada akatik dengan Islam lah. Tapi orang okay, hok akatik, hok dia benci dengan Islam, ini siapa jejak Quran? Eh? Bakar Quran. Eh? Tu hak kita tahu. Hak lebih pada tu Allah alam dia buat gapo dengan Quran. Eh. Nah, boleh jadi soyok soyok soyok soyok Quran bubuh dalam jamai. Bubuh dalam tekel cakruk bro. Duk sekali Quran Quran ini duk sekali dengan najih-najih. Allah alam kita tak tahu. Tu nak ayat katanya orang-orang kafir hak pasal menetai Islam dan Allah Taala orang pasal itulah Allah akan azab mereka di akhirat sikit lagi dengan kita tak tahu katanya siapa dok buat kepada ajaran Al-Quran dok menetai Islam di atas muka dunia apabila mereka berundur ke belakang disebabkan keingkarannya ani ha, iaitu nya puak-puak apa sain kafe tak si terima ajaran Islam paling belakang dalam pimpinan Ar-Rahman 128 ni dalam ayat ini dan ayat-ayat yang berikutnya Allah Ta'ala menerangkan bahawa orang-orang kafir yang degil dengan kekufurannya adalah ibarat orang-orang yang telah mati hatinya. Pekok telinganya dan buta matanya. Maka engkau wahai Muhammad tidak akan dapat menjadikan mereka memahami, mendengar dan melihat kebenaran Islam yang engkau serukan itu apalagi berimeh. Dengar pun tak sedah. Lepas tu nak pergi berimeh. Kau tengok lagi. Supaya juga dengar kita kiyah orang-orang kafir kita kiyah iaitunya dengan orang-orang Islam kita sendiri nama Islam, keluarga Islam tapi tak seterima ajaran agama nak duduk pasal dia ha ni royak ni bukan arti katanya kita mengkufur atau penghukum orang tu orang kafir sedangkan dia Islam tapi nak ayat katanya perhati kambang yang yang ada pada orang-orang Islam kita tak seterima Islam tak seterima ajaran agama tak si ngaji, tak si reti, tak si patena, tak si beki, tak, tak si belakang nak duduk pasang dia nah, ha, ni ada ni setengah-setengah orang Islam kita supa dengan dia buta tuli tak reti pas sekarang apa-apa tak lagi orang yang Allah Ta'ala katuk mata hati Khatam Allah waala qulubihim waala ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah ni pok-pok munafik pula yang Allah Ta'ala rayak pada awal suratul baqarah lagu tu lah Janganlah kita jadi orang yang payah terima ajaran agama. Kita jadi lemuk kita ni mudah terima. Gapo orang nasihat, orang royak, orang ajar apa? Alhamdulillah. Jangan menetel, jangan tunjuk katanya kita tak cok, tak kena kepada Islam. Ha, tu gitu. Kita jadi mudah kita terima. Alhamdulillah. Akhir sekali, wama anta bihadil umya an dalalatihim dan engkau tidak akan dapat memberi pertunjuk kepada orang-orang yang buta supaya menjauhi apa kesesatan mereka buta di sini buta hati itulah bukan arti buta mata engkau tidak dapat memperdengarkan seruanmu itu melainkan kepada orang-orang yang sanggup berimej akan ayat-ayat keteringin kami inilah tuhan ayat yinjan kepada nabi munghi muhammad boleh rakyat Islam dan orang yang akan terima Islam orang yang terimprom hidup dia nak terima Islam itu ha, rakyat gapa gapo yang dengar belakang sebab tu mudah kita ngajar orang yang pasal duduk nak dah orang yang duduk nak dah mudah kita rakyat peh, peh, peh, peh, peh. dia amal dia buat selalu dah tapi orang yang tak say Masya Allah tak ikat nak tanya tak ikat nak buih royak royak royak royak dia berjetak pah dia tak say sebab apa tu sebab roh dia liar cuba kita gambar ah. orang nak igat ayah saya tak pandai kan orang dia nak igat ayah ayah liar Masya Allah 10 orang amat ayah saya pitah kau tu pitah kau ni hmm, pop, pop, pop, pop, pop, masuk ha tu banding katanya manusia dan roh dia liar payah kita nak royak padahal nak royak je tu yang awak tak saya dengar awak tak apa tak lagi orang hak menetai Allah bosak dah dia menetai kan bukan saja dia duduk dia dia manusia ni ada banyak radab eh hok pasal liar tak saya terima langsung-langsung menetai pula oh kau tengok tapi orang hok pasal royak ke apa-apa dia duduk dia dia dengar walaupun dia tak saya terima tapi dia tak menetai dia dengar apatah lagi orang hak lebih lebat pada tu lagi hak, hak, hak molek hak juru royak sepatah ya masya-Allah reti selalu dah turuk selalu dah saya misal mas masa lebih dah ni Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma Nabi tengok pintu dalam masjid Nabi ni pintu jatah pintu tino pada zaman dulu yang masjid tak ada besar mana tapi ada so ya pitu tu pintu pasal duduk tengok orang jatah orang tino pun masuk pitu tu Nabi duk perhati tengok jatuh ya, pun masuk kat tu, tino pun masuk kat tu. Nabi royak. Lau ju'ilal babu lin nisa. Kalau sekiranya pintu tu dijadikan, maknanya diberi kepada orang-orang tino. Alangkah lebih molek orang jatuh tak sedut lewat masuk lah kat pintu tu. Masya-Allah. Abdullah bin Umar ya royak katanya aku dengar Nabi royak hari tu, aku tak masuk sampai mati pintu tu. Eh, ada? Tak masuk, tak tubik dah pintu tu. Sebab apa? Sebab kuam pratana Nabi nak jadi pintu tu iaitunya babun nisa. Pintu untuk orang-orang tino. Jangan orang jatuh duduk lewat masuk. Kadang-kadang mari duduk belaga lagi mari. Masya Allah. Siapakah hari ini ada di masjid Nabi iaitunya babun nisa. Pintu untuk orang-orang perempuan. Tu nak ayat katanya orang yang mudah basah, mudah terima. Walaupun Nabi tak ada dolar, yeah, Nabi katanya kalau sekiranya baiknya pitu ni dijadikan untuk orang perempuan. Kita pun jadi lagu tu, terima ajaran Allah, ajaran Nabi, alhamdulillah. Amal lalu, buat lalu. Alhamdulillah. Akhir sekali, dia apa? Orang yang apabila yang mudah terima sanggup berimerak akan ayat-ayat keteringan kami kerana mereka orang-orang yang berserah diri dengan ikhlas. Tu kita nak tu. Buat gapa-gapa, jadi molek juruh, berime berakhlak mulia. Lepas tu serah pada Allah. Sebulak-bulak, penuh hati kita. Lillahi ta'ala. Nah eh, panjang sikit pagi hari ni. Kerana ayat. Kalau bukan ayat, tak panjang. Nah, insyaAllah akan menjadi hidayah dan kebaikan kepada kita semua. Wallahu a'lam. sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.